nos han robado. Ahora me estoy riendo, pero... Ostras. Solos en mitad del monte. Esta zona a lo mejor es ilegal acampar, pero era una urgencia porque nos estábamos chopando. Ahí, vamos, mosquitos así. Por eso voy tapando, por el frío, sino porque hay muchos mosquitos. Muchos. Y no encontrábamos nada para acampar. cabemos. serio. Y si por voy por aquí abajo. Y allí compraremos mm, mochilas nuevas. ¿eh? Yo quería que se nos volaba la tienda.